अपना घर में महिला प्रभु प्रभुजनों की ड्रेस तैयार करके देख सकते हैं आप प्रभुजनों की ड्रेस की तैयार की जा रही है सभी माता बहन कुछ की मान सके ठीक है अपना में अब महिला प्रवजनों की ड्रेस तैयार करते हुए आप देख रहे हैं देख सकते हैं अपना घर द्वारा प्रभुजनों को सिलाई सिखाई जा रही है और अब ये महिला प्रभु जी प्रभुजनों की ड्रेस तैयार कर रही है कुछ अभी जैसे कि काज बटन का कर रही हैं और अभी ये ड्रेस कर तैयार हुई हैं देख सकते हैं ये कटिंग के लिए कपड़ा और ये प्रभुजनों की ड्रेस बनकर तैयार हुई है उनसे पूछते हैं कितनी ड्रेसें सिल दी आज आपने पाँच दोपहर से अभी तक पाँच ड्रेसें सिल दी दो बजे से आई हैं देख सकते हैं जैसा कि बता रही हैं बहन पांच ड्रेस हासिल कर तैयार कर चुकी हैं ये सभी अब